tematica come avete visto non ci garbi il reggae finora siamo stati in Giamaica ora si va in Africa calienta, marido. Thank <laughs> you.